Já, bara svona fyrst smá Bara fint? Jú, jú, bara nur hier überhaupt Zeit. Ich meine, was? Ich da nach Hause. Der das ist gut.